З боку пушчы па пустках рухалася нейкая цёмная маса, даволі вялікая і рухавая. Я доўгі час не мог здагадацца, што гэта такое. Пасля я пачуў дробны і роўны пошчак капыта. Шмасеў верас. Пасля ўсё знікла, маса, відаць, спусцілася ў нейкую лагчыну, а калі з'явілася зноў, пошчак змоўк. Яна імчалася бязгучна, быццам плыла ў паветры, рабілася ўсё бліжэй і бліжэй. Пасля зрабілася больш, відаць, звярнула і змест галавы показала мне бок. Яшчэ хвіліна я аж надаўся наперад. У хвалях слабага празрыстага туману ясна вымалёўваліся сілуэты коннікаў, якія імчалі з шалёным намётам, аж конскія грывы веялі на вятры. Я пачаў лічыць іх і налічыў 20. 21 скакаў наперадзе. Я яшчэ сумняваўся, калі вецер прынёс аднекуль далёкі водгук паляўнічага рога. Халодны сухі мароз прайшоў па маёй спіне. Як велічна, як хораша стаяць яліні, нібы волаты з пылінкі Взносять шапки стромких вершалин у вышиню прозрыстую небес. Сад полнится спокоем, тишиней, нечуваным хороством, Вея от земли духмяную и щедрой теплынёй. Еще и зараз я часом бачу у сне сивые веросовые пустки, Чезлую траву на поверхне прорвал, і дзікае паляванне караля стаха, якое скача пад рыгле. Не бразгуюць цуглі, моўчкі сядзяць у сёдлах прамыя постаці коннікаў. Вецер развейвае іх валасы, плашчы, грывы коней, і самотная зорка гарыць над іхнімі галовамі. У жахлівым маўчанні Шалёна скача над зямлёй дзікае паляванне караля стаха. Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў ягоны час. Пакуль ёсць цемра, голад, нераўнапраўе і цёмны жах на зямлі. Яно сімвал усяго гэтага. Хаваючыся на палову ў тумане і мчыць над змрочнай зямлёй, дикое полявание. Тем раздушила теплыню скрипичных тонов. Коли двое навек разлучились, то не треба пяшчоты и слов. И она была добрым человеком, и мы прожили, як у касцы. Долго, счастливо, покуль не померли. Але хопец надрывать вам сердце смутными словами. Я ж казал, старасць моя, радостасць моя. Лепей распавем вам штось з далёкіх, з маладых моих год. Тут у мяне патрабуюць, каб я сваім апавяданнем скончыў сказ пра род яноўскіх і яго заняпад, пра вымарачнасць беларускай шляхты. Відаць, трэба зрабіць гэта мне, бо сапраўды, якая ж атрымліваецца гісторыя без канца. Да таго ж, Яна блізка датычыць мяне і распавесці пра гэта ўжо ніхто не можа, толькі я. А вам цікава будзе паслухаць гэту дзіўную гісторыю і пасля сказаць, што гэта вельмі падобна да выдумкі. Дык вось. Перад пачаткам я скажу, што тут праўда, шчырая праўда, толькі праўда. Хоць вам давядзецца паклясціся ў гэтым толькі на адно маё слово. Я не магу дапамагчы вам сёння, задумліва прагаварыў Свеціловіч. Тое, што я сёння павінен знайсці больш важлівае. Магчыма, сёння дзікае паляванне наогул не з'явіцца. У яго на шляху паўстанне перашкода. Мы жылі доўга і шчасліва як у песні пакуль солнце зяло над грэшнай зямлю але яшчэ і зараз я часам бачыў сне сівыя верасовыя пусткі чэзлую траву на паверхні прорваў і дзікае паляванне караля стаха якое скача па другве не бразгаюць цуглі моўчкі сядзяць у сёдлах прамыя постаці коннікаў у Ветер, развеивая их волосы, плащи, рывы коней, и самотная острая зорка горыть над ихними головами. У жахливым молчанні шалено скаче над землей дикое полевание короля стах. Я прачынаюся и думаю, что не прошел прайшоў ягоны час, пакуль ёсць цемра, голад нераўнапраўе і цёмны жах на зямлі. Яно сімал усяго гэтага. Хаваючыся на палову у тумане, імчыць над змрочнай зямлёй дзікае паляванне.